a mi oedd Carno oedd y ffin ieithyddol. Carno oedd y lle ola yn y gorllewin, a wedyn oedd pob mam i'r gwirain o Carno yn y perthyn i'r ardaloedd mwy Saesnigedig, ac oedd Carno, Carno oedd yr ardaloedd Cymraeg mewnblwydd yn dechrau. Ac oedd cynnal y Gymraeg yn Carno yn cael ei weld fel rhywbeth eithriadol o bwysig. Fano oedd y ffydd a ffin ieithyddol. Cynnal a chadw y Gymraeg yn Cerno yn cael ei weld fel rhywbeth eithriadol bwysig yn ystod yma. O'n i'n dod o Dyffryn Banw, yn siŵr o fod yr ardal Gymreicia, dyna chi ffodlogaeth wrth gwrs, yr ardal Gymreicia, dwi'n cofio mae yn 1961, yn fel beth sy'n i ddigwydd. Ond o'n i'n byw mewn llwyr yn y gall beibio sydd yn y ffin a sydd wedi oedd. Oedd 98% yn ôl sgrifiad i'r ymwneud â chi, 98% o boblogaeth uh, gall beibio yn siarad Cymraeg. Y pwy glos nesaf oedd Llangadfan, oedd 92.9% neu rhywbeth yn siarad Cymraeg yn fanno, a drws nesaf wedyn oedd Llanner Wils, sef y tri fflwy yn y ffyn fanno, oedd 97% yn siarad Cymraeg yn fanno. Erbyn hyn, Mae'r pwy fi'n adi diflannu mewn gwirionedd mae gennych chi canran y siaradwyr Cymraeg yn dyffryn banw erbyn hyn ydych chi'n yn eich unig Felly dyna'r math o her ydy ni yn ei wynebu yma pan ydy ni'n sôn am y byw yn y Gymraeg, byw yn y Gymraeg yn ein cymunedau. Ydy mor anodd ydy hi wedi mynd i gynnal Cymreigdod yn yr ardal yma. Yn dyffryn banw er enghraifft dwi'n Sion y bore yma. Mae pob siop wedi cael, Mae'r capeli yn prysur gau. Da'n sigledig ydy'r can offis y dafarn leol hefyd a bod yn berffeth onest. Be sydd wedi digwydd acw yn ddifur iawn yn ystod yn wedi'i gwneud gweitha ydy agor caffi y cwpan pinc yn Llangadfan sy'n ei tynganol syffryd a mae hwnna wedi gwneud byd o wahaniaeth i'r ardal ond be ddech chi'n sylweddoli hefyd mae'n yna rai bobl sy'n mynychu'r cwpan pinc yma dwi'n gwybod wedi gweld leri a wedi gweld yma yna, cymaint o bobl di Gymraeg sydd yn byw yn yr ardal bellach. Dach chi yn gweld nachthyr ieithyddol yn yr ardal yn y lle yna a mae o'n gallu gwneud i chi deimlo'n eitha e, digalon am y dyfodol, er bod yna y grŵp anhygoel o ddysgwyr yn gwrdd yna e, bob dydd iau sydd, na, sydd yn codi'ch calon chi a deud y gwir. Ac yna dwi wedi dod yma i rali mae heddiw i gael codi fy nghalon. Dwi'n gobeithio gewch chi codi'ch calon. Mae'n her yn mynd yn un fawr, ond dwi am drosglwyddo uh, e, yr awenau dwan i, i Robin Farrar, cyneirir Cymdeithas yr Iaith, fo sy'n agor yr ali A roedd groeso cynnig iawn i